E a próxima pergunta, a próxima domanda é: é melhor indossare uma P elegante per sostenere il colloquio domani? As possíveis respostas são guanche, malheta ou camicia. Você tem 5 segundos de tempo para responder, aí 5 segundos de tempo para responder. sendo um substantivo no feminino singular, poderia caber, né? Malheta ou camicha. É melhor endossar uma malheta ou uma camicha, mas fica mais adaptado de, de acordo com o contexto, de acordo com a frase, fica melhor inserir é, como resposta. Por quê? Porque a malheta é camiseta e camicha é, é a camisa, a nossa camisa. Então, para C. Para entrevista de amanhã, é melhor vestir uma camisa elegante. É melhor endossar uma camisa elegante para sostener o colóquio a entrevista de domani.